四季，一直一环一直一变。春天，夏天，春。 我哋不如咧，獎粒星星咧，俾阿思法同學喎。得唔得到啊？